tere, mina olen Marika Nissimov ja tahan teile täna tutvustada Chrome'i laiendust, mis võimaldab Google Meetis anda siis äh, koosolekul osaleja poolt reaktsioone või tõsta kätt. selleks läheme rakenduste alla, läheme veebipoodi ja otsime siit veebipoest äh, sellist laiendust nagu Node. ja nüüd äh, antakse meile teada, et see sobib siis Google Meetile ja me lisame selle Chrome'i Äh, Niikaua, kui ta lisab, siis ütlen, et see rakendus peab olema kõikidel osalejatel lisatud. Äh, see osaleja, kellel seda rakendust äh, või laiendust lisatud ei ole, ei saa siis kätt tõsta ega märku anda. Pärast seda ma siis lähen koosolekule, liitun koosolekuga ja siis mul tekib siia vasakusse serva sellised nupukesed, millega ma saan siis märku anda. näiteks ma saan öelda, et on, äh, plaksutan või siis lihtsalt tõstan kätt, need reaktsioonid siis äh, kaovad äh, veidikese aja pärast ära. kui ma tõstan kätt, siis mulle antakse siia märku, et mina tõstsin kätt, aga nüüd näiteks Marika tõstis kätt ja siis äh, koosolekul osaleja saab siis ka need äh, nii-öelda ristikestega siit kinni panna, et siis äh, kui näiteks küsimusele on vastatud, siis saab selle siit sulgeda. et võib-olla siis selline väike vaheldus ja lisa, et kes tahab siis sõna võtta või lihtsalt reaktsiooni edasi anda